Magandang gabi sa inyo lahat. Okay, lubos na nalulungkot sa nangyari sa uh, mga tinamaan ng bagyo, lalo na yung Cebu. Marami kaming mga kaibigan at kamag-anak na talagang apektado nun. Yun, yung bahay nila Rude Boy, tinamaan din yung yung ibang yung mga tito niya iba nadaganan ng mga uh, debris sa may chapel grabe yung nangyari sa Cebu so ngayon yung plano plano namin ngayon is um, yung magiging show natin bukas sa Sunugan um, lahat ng uh, yung mga uh, gifts na, na, na mailalapag ninyo bukas, lahat mapupunta sa relief operations para doon sa mga naapektuhan ng bagyong Odette. Uh, may pagtulungan tayo sa Ateneo de Manila University. So lahat ng um, ilalapag bukas na gifts para sa event na yon ay doon na pupunta sa relief operations. So tulungan lang tayo at sana sa mga uh, mga tropa dyan sa Cebu, mga tropa na naapektuhan, kapit lang at um, magkakaroon ulit ng panibagong simula, panibagong umaga. Tibayan nyo lang. Shoutout sa lahat ng mga nandito. Mamaya mag, uh, ah, mag-up ako sa Kumu kasama yung mga tropa, sila Apex. Ulitan tayo doon. Maraming salamat. Shoutouts kay AR Jen Angara. Shoutouts kay Carl Leonard Resio, Jerome Cortez, Jeffrey Barredo. Kay DJ MP, shoutout sa'yo. Shoutouts kay RTSL, happy birthday. Mike Fajardo, what's up? Maraming salamat sa 75 stars. Patrick Santiago, shoutouts. Hannah Lascano, what's up? Maraming salamat, John Paul. Shoutouts kay Kevin John Gooden. Shoutouts kay Sunny Panganiban from Ternate, Cavite. Shoutouts kay Michael Wanted CG, kay Romer Glomar. What's up, Marshall Formentos, Joel Moner, Jeffrey Season. May akit kayo sa stream ko sa Kumu. Kwentuhan tayo doon. Download nyo. Follow nyo ako doon at Luniverse, yung username ko doon. Shouts kay Renato Miralles. Job Tolentino, what's up? Maraming salamat sa 100 stars. Mark Jason Ortega. Melvin Cantong Nara, Cheska May Calion, Ednalyn Cosep, Roms Reyes, Armonses, Lan Singson, Archelo Sonio, Damian Paul, Joshua Oblema, Rafael Remandaban, Gerson Alarcio, Angelo Legaspi, Mandy Manalili, Domans Guevara, Canoy, Mark Gabriel Rubian, shoutouts kay Danville J. Barameda. Maraming salamat sa 75 stars. Shoutouts kay Aaron Lopez, kay J. Ford Pasamonte, Gabe Romeo, Genovatin, Damian Paul, La Estefania, Don Pao, Francis Raymond Mendoza, Chuck Christer, Jomel Desma, Marnol Ordeniza, Junjun Inugasio, Royce Baro Royce Tenko. Shouts kay Nico Belarmente Palanigo, sa tropa natin na si Nickel Battle. Maraming salamat sa 75 stars. Sean Taron Reyes, maraming salamat sa 50 stars. Pecto Tibay, maraming salamat sa 11 stars. Shoutout kay Gemaline Gonzalez sa Berola, kay e- Emmanuel Katubay, kay Lance Singson, Watanabe family from Japan, Otsokare, Maresta, Judel Maasin, JM Mendoza, shoutout sa'yo. Sana makakit din sila Abra mamaya. Si, alam ko si Ron, si Apex akit mamaya. Kita-kits tayo sa Kumu maya maya, lilipat ako doon. Sa mga tropa dito na wala pa nung app, download nyo yung app. Bukas pag nagsimula na yung event, pwede kayo mag-drop ng gifts. 100% lahat ng mga malilikom natin mapupunta dun sa relief operations para sa Typhoon Odette. Charles kay Aldrin Aguirre, EJ Gonzalez, Samir Aldrich, Archie Likayan, Joseph Usman, Jose Marie Villavicencio, Jerry Clago Valdez, Earl Malyari, maraming salamat sa 10 stars. Shoutouts kay Order Taker. God bless you. Kyle Marquezes Antido, maraming salamat sa 75 stars. Shouts kay Rara from Taiwan. Shoutout kay Butching Largado, kay Mark Adrian Tenorio. Shoutout kay Pong Snudo Bondad. Maraming salamat sa 75 stars. Yes, salubong ng birthday ko po. Bukas birthday ko. Maraming salamat sa mga bumati, sa mga babati pa. Shoutouts kay Angelo Escala, Jim Carlos Lazaro, Jan Lagarit, Robert Juvida. Maraming salamat kay Angelo Samson Alcoran, kay Noe Fuentes, kay Jake Beranya Nabor, kay Nilo Ibsa, Prince Aldrin Tapales, Omar B. De La Serna, Fafa Moco Curry Servito, Butching Largado, Ronald Latoza Poras Pereña Rosul, Prince Ecalia. Maraming salamat Julius. Shoutouts kay Chris Aldrin Rod Rodriguez, Al Francis, Verlin Menjola, Angelo Fulgencio, Jacinto Senson Rowell, Reggie Sablao na Abay, Marlon J. Passion Maya maya lang lilipat na ako sa Kumu. Uh, sound trip tayo doon. Papatugtugin natin yung mga mga OPM songs. Patugtugin natin yung mga uh, hits. ng mga tutugtog bukas. Kita-kits tayo bukas. Download nyo na yung Kumu. Uh, tulungan tayo para sa mga nasalanta ng bagyong Odette. Um, uh, Lapag kayo ng gifts bukas. Yun na rin yung munting paraan nyo para makatulong. And enjoy nyo yung show bukas. Excited na kami lahat. Kita-kits sa Kumuya.